他在比赛上有说服力的，他击倒过别人，对吧？这个视频一放出来，我操，这招能不能用？能用好，他来演示一下啊，来打一个左直右直，左手会把我的右手把我的左手扒开，哎，这个球打我头部，然后呢，人一般他在比赛中人就倒了，但是我们为了练习，对吧？我们必须有后面的呃备用方案，那是什么呢？第一手第一来，好，好，OK，我那我们练习的时候你怎么防守？他再来一遍。 我们练习的时候非常对方配合，对吧？手放在这儿，对，一手一起来，走，好，我们练一次啊，练一次，来，我打他，八，好还要给他来，好，好，对，我来，八，好，OK，他来，八，八，八，八，八，八，OK，不错啊，这个技术我们要再加点儿。 别的可以吗？也可以啊，我们尝试一下。啊。比如说做什么呢？看，左直右直，左直 OK，右手右手抓这边头下来啊。其实这是一拳击动作，对吧？这是一拳击动作啊，这不是传统的泰拳的动作。再来一遍，他可以拿手套扶也行啊。直直啊，手套不行，扶不行，得头发发第三下也可以摆拳，也可以直拳，但是幅度要小一点，因为你要把这个手拿下来打头。一掌，好，再来一遍。 哎，好，我来。来，OK，好。有的时候啊，有的时候你会遇到一个问题，很多人都是会这个动作的，那怎么办？比如说我打头，发发发，我发下来啊，这个也不是我自己学的，这个是呃很多有经验的拳击运动员分享一个东西。你每次都打这儿对吧？人家知道好怎么办？有的时候我发下来呢。 该打身体，对吧？因为有的时候他知道头，那要知道防头，对吧？所以我们有的时候，八八八，假装头，身体好。希望有经验可以给你，让你给你分享啊，好吧？感谢你收看这期，我们下期见。